<laughs> Bode louco. São <laughs> é mais feio do que eu. <laughs> Tudo feio. Tô indo estudar? Pra quê? São burro. Bode também é burro. Analfabeto. pote louco não resiste às gerações, pois eles contêm o néctar que deixa a loucura mais calma. Plantinha mais cheirosa. Ah, eu quero ficar doidão, eu quero ficar doidão, mas eu não quero ficar como antes. Prefiro lajotas de chifre mais forte. E aqui eu são lajotas? Tô sentindo cheiro de lajota, alguém tá batendo laje. 100% cimento, sem areia e brita. O que eu vou fazer? Sou <laughs> metade homem e metade bode. Vocês foram destino? Eu vou morder eles que eles quiserem comer meu bucho. Por que eles não comem lajota que nem eu? Lajotas! Viva! Só que esses são muito grandes. Ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, vai doer meu cu. Delícia! O quê? Terremoto na favela? Meu barraco vai por água abaixo. Vou chamar a defesa civil. Posta isso aqui dá subir uma casa com de vaca as minhas próprias, por sinal, que são muito desnutridas, não colas na jota direito Enquanto eu viver, será tempo de vacas magras, uma merda. Hum, esses nojotes me deixam doidão. As tranças aqui é têm um gosto amargo, parece queijo com goiabada. Pode, louco? Só pode. Tá comendo minhas fezes. Ele vai ver só. Hum, ainda tenho fome. Acho que os vermes da minha barriga gostariam de comer uma parede de tijolos. Você gosta de parede? Eu vou te dar uma enorme um cartão postal, pois seu cu vai parar na sua cabeça. Deixe minha construção artesanal em paz. É, Eba, que gostoso, que gostoso, mais lajotas. Obrigado, dona Vaga, pela sua casa. que eu consegui tocar um vozinho comigo, vou arrancar essa parede com a mandíbula trituradora do velho bode baiano. Nossa, obrigado, obrigado, muito obrigado, Ana né, Caveira. Nunca tive tanta lajota junta. Do lado de dentro da igreja, um coroinha bastado vive, porque um padre o achou íbado. Magno, o que faz aí em cima é feio. Deus não gosta de ninguém querendo ser do tamanho dele. Estou comendo cu de curioso. Seu nome é Magno, cara queimada. Quando bebê é bem razão. Sua mãe mirou na igreja e o goleiro Padre José, instrumento dos santos dos últimos dias, agarrou a bosta. Quero dizer, a bola. Se não fosse o padre, seria o podre. Vai que a sua, falando. Tá Será o juiz final, padre. Não é o senhor querendo reforma. Fui aqui mais fiéis com sem custos. Maldito filho de uma cabra leiteira do satanás, vou mandar esse quadrúpede pra ponteira dos infernos, de onde ele nunca deveria ter saído. Eu estou nervoso, e quando eu fico nervoso, ninguém segura minha pereba de um raio laser fatal. Eu pensei que fosse a minha mãe. Eu ia sair dessa bosta de igreja. Socorro! É me dê sua força pregas do cu azul agora! Raio bizantino pentecostal do inferno astral! Morra na moral! Não! Só de pouco, gira, gira, bonitão, Flex, mais três, super mega vaca uh! Magno atira fogo pela pereba. Quero ver você pular meus raios bizantinos petencostais do inferno multiplicados dez vezes. <laughs> suas mesmo que sejam pelotas. Já estou vendo minhas lojotas daqui, não sei gordo cego. Seu safado, puritano, profano. Volto a somar o seu rabo em uma fornalha flamejante. Enquanto isso, 10 mil anos depois das cruzadas, se. Como é isso, seu merda? não é possível que eles não são grandes, são enormes. Oh, padre! Jura, nego, eu sou homem do cramulhão. <laughs> Minha casa! Oh, não! <laughs> Nos escombros do sobrado daqui sobrou. não sou fruto da sua imaginação, sou uma House Bob Hemp, seu anjo da morte. Descobri e viajei em você, por isso te dei os Hardware Man. Deve usá-lo sempre que alguém te tirar, nasceu com a maca maldita. Sua mãe não te deixou, foi o padre que achou você na macumba. Foi mal, mas eu tô mentindo. Não sou como ele, tô levando a alma dele em troca dos seus raios. Abandonaram o Black Picão, olhada! Ha ha ha ha!